Привет всем! Продолжаем серию «Где провести зиму» и сегодня рассказ про Сейшельские острова. Это Африка. То есть они относятся к Африке, но от Африки находятся э, в полутора тысячах километрах. А Сейшелы расположена прямо на экваторе, там совсем чуть-чуть южнее. А, и до Мадагаскара, там тысячу километров с лишним, до африканского континента и, короче, они сами по себе в океане. Это полторы сотни островов, из них там около 30 обитаемых, и острова, что интересно, двух видов. То есть есть гранитные острова и есть а, коралловые. А, самые большие, самый большой это Майя, где расположена столица, и э, хороший остров Преслен. Вот они гранитные оба, э, то есть там есть горы, там есть э, обильная растительность, там э, очень симпатично. Значит, про Сейшелы могу сказать как. Там, во-первых, великолепный пляжный отдых. Там, помимо того, что есть хорошие песчаные пляжи, вот просто действительно отличные песчаные пляжи, таким с э, белым песком, с э, плавным заходом, а, с теплой водой. А, там есть а, на Мае, например, есть какие-то мелкие островки, и вот между Мае и этими островками там странная такая лагуна, не лагуна, глубиной около полуметра, пространство – причем это огромное пространство. А где очень теплая вода, где можно плавать, где можно просто надоело плавать, встал, пошел. А, то есть там э, вода позволяет, эм, в общем-то, проводить в океане э, часы. И там э, и не устаешь, и интересно, и приятно, и комфортно. То есть в плане вот купальном там полный супер, конечно. А, там очень интересные экскурсии. А, там а, горы, там очень э, интересная растительность. То есть за счет того, что острова так удалены от э, другой суши, там сохранилось очень много эндемичных видов и растений, и животных. Например, черепахи. Очень интересные, огромные черепахи, гигантские действительно черепахи. И они такие милые существа, их можно кормить с руки, а, там всякой э, зеленухой. И экскурсии там есть на Маэ очень неплохой ботанический сад. А, там на островах растут пальмы. А, это на преследе э, пальмы кокосовые с таким двойным кокосом. Это 20-килограммовые орехи, а, которые растут только, вот эти пальмы и эти орехи, это только на Сейшельских островах, там вот на этом острове Прослян. И а, мы взяли один такой орех в качестве сувенира, но чтобы его взять, это надо его купить у официального дилера, там разрешение на вывоз нужно, нужно получить, он с номером, с удостоверением, то есть, а, но это такой очень хороший сувенир. А, значит, эм, отели. Там есть э, отличные отели. Такие твердые 4 звезды, есть пятизвездочники. Отели с э, прекрасным э, бытом, отличные номера, инфраструктура, там, ну, все по высшему разряду, хорошее питание, все это прямо на пляжах, Э, то есть отели, э, позволяющие вот э, погрузиться вот в такой тропический рай. И у нас, кстати, вот в одном из отелей была комната интересная, там посреди комнаты стеклянная душ-кабина. Ну, для молодоженов, наверное. Значит, что еще? Проблема это сезон дождей. А, то есть там все равно будет тепло, но там будут дожди, и там, а, в общем-то, будет, э, этих дождей будет довольно много. Это январь месяц. И где-то до середины э, февраля. То есть, если зимой туда ехать, это самое раннее, середина февраля. А очень хорошо это март апрель Вот это вот такой серьезный недостаток, если рассматривать Сейшелы а, как место, где а, проводить зиму. Но все остальное – это большой плюс. То есть, в принципе, если вы хотите на месяц, на полтора уехать в такой тропический рай, а, Сейшелы в данном случае идеальное место. Но они, по-моему, гораздо лучше Мальдивов то есть на Мальдивах там, а, а, ну, там гарантированная погода, там гарантированное вот купание, но там это маленькие острова, и ты заперт там. Ну, на Мальдивах мы один раз там мы были две недели, а, нормально. Второй раз мы взяли три недели, и где-то к концу третьей недели уже была тоска. То есть, ну, трудно. Там просто ну, нечего делать так долго. А вот на Сейшелах без проблем. На Сейшелах э, и месяцы, полтора провести это, то есть если вы хотите э, удалиться от цивилизации, если вы хотите погрузиться вот в такой э, ну, тропический образ жизни, Сейшелы идеальное место идеальное место, вода очень теплая, очень красивая природа, то есть там и поездить, ну то, то есть там есть чем заняться, и там это доставляет удовольствие а, действительно. А, вот, э, кстати, а, рыбалка. Э, был такой аттракцион, мы были на пляже, купались, подъехала лодка с э, аборигенами, рыбаками, ну такая суровая лодка, и вышли такие парни там население, кстати, очень смешанное, там и индусы, и арабы, и там кого только нету. И вот эти ребята тут же на пляже э, закинули сеть. А, ну, туристы, вот я в том числе, мы все э, давай помогать, там эту сеть потом вытаскивать вместе. Вытащили там рыбы, там были вот такие вот э, создания метровой, полутораметровой длины. Э, просто, честно говоря, э, ужас такой. Э, и это все плавало, как оказалось, э, прямо там, где мы купались. Ну, ничего опасного, они людей не трогают. Но вот эти рыбаки, они буквально в течение там, 20 минут, то есть они завели сеть, вытащили вместе с отдыхающим, тут же эту рыбу сдали в ресторан, в ресторан отеля. Ну, это был такой интересный аттракцион. А, то есть а, про Сейшелы, ну там перелет, ну перелет на Карибы дольше лететь. <clears throat> В плане цивилизации там все нормально. То есть люди, э, мы там общались с э, местными, э, люди абсолютно цивилизованные, то есть это не такая не африканская Африка. И достаточно такие культурные, с европейскими понятиями, с абсолютно цивилизованные, нормальные люди. И там э, хорошо налажена инфраструктура туризма, действительно хорошо налажена. А, там же есть такие спортивные развлечения, там серфинги и все прочее. То есть условия э, для этого есть. А, поэтому, если говорить в целом о том, где провести зиму, да, на Сейшелах э, провести месяц-полтора вполне можно. Единственное, что это будет с середины февраля и до конца марта, если апрель у вас свободный, то апрель будет просто великолепно. На этом все. Кликните, пожалуйста, котика и успехов!